मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भानप्रिया मोदी ने वर्ल्ड टाइगर डे के मौके पर अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 जारी की पीएम मोदी ने कहा कि 3000 बाघों की संख्या के साथ भारत सबसे सुरक्षित स्थान है विश्व में भारत की एक ऐसी जगह है जहां सबसे अधिक सुरक्षित और आजाद बाघ हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 506 बाघ के साथ मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है जबकि कर्नाटक 504 बाघ के साथ दूसरे स्थान पर है केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया है गौरतलब है कि बाघों के संरक्षण को लेकर अनदेखी करने के कारण चार साल पहले मध्य प्रदेश से टाइगर स्टेट का दर्जा छीनकर कर्नाटक को दे दिया गया था मध्य प्रदेश सरकार के एक अनुसंधान संस्थान के आकलन के अनुसार पिछले कुछ सालों में बाघों के पुनर्वास के लिए किए गए कार्यों के चलते प्रदेश में बाघों की संख्या में अच्छा खासा इजाफा होने की उम्मीद है इधर दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम ने कहा कि सेंट पीटर्सबर्ग में बाघों की संख्या 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया गया था हमने चार साल पहले ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया पीएम मोदी ने कहा कि देश और दुनिया में बाघों की घटती संख्या परेशानी का कारण था फिलहाल देश में बाघों की संख्या लगभग तीन हजार है पीएम मोदी ने कहा की बाघों की संख्या बढ़ने से देश को फायदा मिलेगा बाघ बढ़ेंगे तो पर्यटन भी बढ़ेगा पीएम मोदी द्वारा जारी किए गए अखिल भारतीय बाघ अनुमान में बताया गया है की अभी